Write this example in your notebook. Write this example in your notebook. Write this example این مثال رو بنویس in your notebook در دفترچه یادداشتت ما هم از شما میخواییم که مثالها و عبارتها و جملاتی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو در قسمت کامنت برای یادگیری خودتون بنویسید برای رشد اعتماد به نفستون و برای تمرین دوباره در دفترچه یادداشتتون بنویسید پس write this example in your notebook این مثال را در دفتر یادداشتت بنویس write this example in your notebook write this example in your notebook Your courage is an example to all of us. Your courage is an example to all of us. Your courage courage یعنی شهامت و جرأت is an example example یعنی الگو در اینجا و همچنین به معنی مثال is an example یک الگوه شهامت شما الگوه برای دیگران و وقتی که شهامت دارید جسارت دارید جملات انگلیسی رو بیان میکنید خجالت نمیکشید دوستان بیان یک جمله انگلیسی و توانمندی به انگلیسی لازمش اینه که شهامت داشته باشید شهامت داشته باشید بیان بکنید خجالت نکشید حراس نداشته باشید مهم نباشه که دیگران در مورد شما چه فکری میکنن Your courage is an example to all of us شهامت تو یک الگو برای همه ما است. Your courage is an example to all of us. Your courage is an example to all of us. They supported the Democratic Party. They supported the Democratic Party. They supported. Support یعنی ساپورت کردن یا حمایت کردن. Democratic یعنی دموکراتیک و Party یعنی حزب. They supported the Democratic Party. آنها حزب دموکراتیک را پشتیبانی کردند. They supported the Democratic Party. They supported the Democratic Party. Australia is a democratic country. Australia is a democratic country. استرالیا که مشخصه یعنی استرالیا دموکراتیک دموکراسی محور یا دموکراتیک کانتری کشور استرالیا is a democratic country استرالیا کشوری دموکراتیک است Australia is a democratic country Australia is a democratic country Let me check the ticket for you. Let me check the ticket for you. Let me یا به صورت مخفف let me یعنی اجازه بده به من چک چک کنم the ticket اون بلیت مشخص رو for you برای شما let me check the ticket for you اجازه دهید بلیت را برایتان چک کنم let me check the ticket for you let me check the ticket for you Check your email every other day. Check your email every other day. Check your email. ایمیلتون رو چک کنید. Every other day. Every day میشه هر روز و every other day یعنی یک روز در میان. Check your email every other day. یک روز در میان ایمیلتان را چک کنید. Check your email every other day. Check your email every other day. The acid rain is threatening world environment. The acid rain is threatening world environment. acid rain یعنی باران اسیدی threaten یعنی تهدید کردن و threatening حالت آینجیشه و is threatening یعنی دارد تهدید میکند world دنیا environment محیط The acid rain is threatening world environment باران اسیدی دارد محیط دنیا را تهدید میکند The acid rain is threatening world environment The acid rain is threatening world environment The environment is a popular topic these days. The environment is a popular topic these days. Environment یعنی محیط popular محبوب topic موضوع these days این روزها یا امروزه The environment is a popular topic these days. این روزها محیط موضوعی محبوب است. The environment is a popular topic these days. the environment is a popular topic these days. I need to stretch my legs. I need to stretch my legs. I need to. من لازم دارم که یه کاری رو انجام بدم. Stretch یعنی کشیدن یا کش حالت کشی. دیدید گربه خودش رو <laughs> میکشه. Stretch یعنی اینجوری خودمون رو بکشیم. چی رو بکشیم؟ My legs. پاهام. پاهام خسته شده. از پرواز رسیدم پاهام یکم خسته شده پس I need to stretch my legs من لازم است پاهایم را بکشم I need to stretch my legs I need to stretch my legs. You should develop your leg muscles by running. You should develop your leg muscles by running. You should شما باید develop develop یعنی گسترش دادن و در اینجا یعنی تقویت کردن your leg muscles عضلات پاتون رو by running با دویدن با دویدن باید عضلات پاتون رو تقویت کنید تا قوی بشه you should develop your leg muscles by running شما باید با دویدن عضلات پایتان را تقویت کنید you should develop your leg muscles by running you should develop your leg muscles by running Please don't go out after dark. Please don't go out after dark. Please don't go. لطفا نرو. کجا؟ Out. بیرون. After dark. بعد از تاریکی. پس dark میشه تاریکی یا تاریک. Please don't go out. لطفا بیرون نرو. After dark. بعد از تاریکی. Please don't go out after dark. لطفا بعد از تاریکی بیرون نرو. Please don't go out after dark. Please don't go out after dark. It was too dark to see properly. It was too dark to see properly. It was too dark. Too در اینجا یعنی بیش از حد یا خیلی زیاد. It was too dark. بیش از اندازه تاریک بود که چیکار کنیم to see که ببینیم properly properly یعنی به حالت درست یا به درستی it was too dark to see properly بسیار تاریک بود که بشود به درستی دید it was too dark to see properly it was too dark to see properly we talked about various topics We talked about various topics. We talked ما صحبت کردیم about درباره various various یعنی متفاوت و یا مختلف topics عنوانها یا موضوعات We talked about various topics ما در مورد موضوعات مختلف صحبت کردیم We talked about various topics We talked about various topics There are various types of the fruits. There are various types of the fruits. There are وجود دارند various متفاوت یا مختلف types انواع of the fruits از میوه ها. There are various types of the fruits. انواع مختلفی از میوه ها وجود دارند. There are various types of the fruits. There are various types of the fruits. My memories of the holiday are rather hazy. My memories of the holiday are rather hazy. My memories یعنی خاطرات من memory یعنی حافظه یا خاطره در اینجا holiday یعنی تعطیلات اون تعطیلاتی که رفته my memories of the holiday are rather نسبتاً چیه hazy hazy یعنی مبهم یه چیزی که واضح نیست my memories of the holiday are rather hazy خاطرات من از تعطیلات نسبتاً مبهم هستند my memories of the holiday are rather hazy My memories of the holiday are rather hazy. His behavior is sometimes rather rough. His behavior is sometimes rather rough. His behavior behavior یعنی رفتار his behavior یعنی رفتار اوی آقا sometimes گاهی rather نسبتا راف راف یعنی خشن یا زمخت رفتار خشک پس چقدر لغت ها و چقدر عبارت ها و چقدر اصطلاحات خوبی دارید در این درس ها یاد میگیرید ای کاش که همراه بشه با تمرین شما بچه ها به جای اینکه هزاران درس رو سرسری و به صورت سطحی تمرین بکنید همین لغت همین جمله همین درس رو خوب خوب خوب خوب یاد بگیرید عمیق یاد بگیرید همین یادگیری ها میشه تکه تکه و آجر آجر بنای یادگیری شما به جای اینکه کمیت رو بعد نظر یادگیریتون قرار بدید و سعی کنید هزار تا درس کار بکنید این درس رو همین جمله رو همین لغت رو خوب خوب خوب یاد بگیرید بعد برید درس بعدی بعد برید دو بعدی بعد برید جمله بعدی این تکنیک رو اگر رعایت بکنید در بازه بسیار زمانی کوتاهی به رشد بسیار عالی خواهید رسید جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت می نویسیم تکرار می کنیم با صدای رسا در دفترچه یادداشتمون بارها می نویسیم تا بهش مسلط بشیم His behavior is sometimes rather rough رفتار او گاهی نسبتا خشن است His behavior is sometimes rather rough His behavior is sometimes rather rough They could not stop laughing. They couldn't stop laughing. They آنها couldn't stop نتوانستند متوقف کنن یعنی نتونستن جلوی خودشونو بگیرن cannot stop یا couldn't stop یعنی نتونستن جلوی یه کاری رو بگیرن مثلا I couldn't stop laughing من نتونستم جلوی خندم رو بگیرم ناچار شدم بخندم و در اینجا they couldn't stop laughing آنها نتوانستند جلوی خندیدنشان را بگیرند they couldn't stop laughing they couldn't stop laughing Laugh and the world will laugh with you. Laugh and the world will laugh with you. laugh یعنی بخند و در ابتدای جمله فعل اومده خندیدن یعنی بخند and the world و دنیا will laugh خواهد خندید with you همراه با تو بچه ها سعی کنید خوشحال باشید بخندید از عمرتون درست استفاده کنید در جهت رسیدن به اهداف و آرزوهاتون مهم نیست هر اتفاقی بیفته مهم اینه که در جهت رسیدن به رویاهاتون تلاش کنید اگر رویاهاتون خیلی بزرگه بهش میخندن دیگران لازم نیست که به اونها بگید در سکوت کار کنید تلاش کنید بگذارید موفقیت شما صدای شما باشه جمله و عبارتمون اینه با هم یاد میگیریم همینجا همینجا تمومش میکنیم یاد میگیریم بگیریم laugh and the world will laugh with you بخند و دنیا با تو خواهد خندید laugh and the world will laugh with you laugh and the world will laugh with you Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Your guess guess یعنی حدس در اینجا your guess یعنی حدس تو مثلا یه چیزی از طرف میپرسی میگی فلان چیز آیا اینجوریه بعد طرف میگه your guess حدس تو is as good as mine به همون خوبی حدس منه یعنی همون حدسی که تو میزنی منم همون حدس رو میزنم بنابراین چقدر اصطلاحات عالی دارید یاد میگیرید چقدر جملات کاربردی از انگلیسی واقعی رو در این درس ها دارید یاد میگیرید ای کاش ای کاش یک بار برای همیشه همینجا یادشون بگیرید Your guess is as good as mine حدس تو هم به خوبی حدس من است Your guess is as good as mine Your guess is as good as mine You will never guess what is happened. You will never guess what's happened. You will never guess تو هرگز حدس نخواهی زد یا هرگز نمیتونی حدس بزنی که what happened چه اتفاقی افتاده این خیلی استفاده میشه دیگه نه نمیتونی حدس بزنی چه اتفاقی افتاده برات سپرایز دارم you will never guess what happened هرگز نخواهی توانست حدس بزنی چه اتفاقی افتاده است you will never guess what happened you will never guess what happened